ток бар өткөргүчкө магнит талаасынын аракетинин мүнөзүн аныктоого мүмкүндүк берген эксперимент жүргүзөлү бул үчүн такасымал магниттин жанына электр тогу өтө турган зым илмек орнотобуз келгиле чинжирди жаап зым илмек така магнитинин түндүк уюлунан секирип жатканын текшерели магнитти 180 градуска буруп электр чинжирин жабыңыз эми илмек туруктуу магниттин түштүк уюлуна тартылат ошондуктан ток менен илмек аракет кылган күчтүн багыты магнит талаасынын сызыктарынын багытына жараша болот магнитти кайра 180 градуска буруп контурдагы токтун багытын өзгөртүңүз илмек магниттин түндүк уюлуна тартылат эгерде биз азыр илмекти така сымал магниттин түштүк уюлуна жакын жерге койсок ал андан түртүлөт ошентип ток бар контурга таасир этүүчү күчтүн багыты магнит талаасынын багытынан гана эмес илмектеги токтун багытынан да көз каранды экенин көрсөттүк